Stavolta ci ritroviamo in top 5 di nomi dati ai femmini. Quinta piazza Serena, que li piace a biera ai genitori. Quarta piazza Indovinela, Monsieur e Madame, via, hanno una vidiola. Come chiamano? Stella, via Stella. Terza piazza Saveria. Ok tu. Seconda piazza Giulia. Un nome semplice, bello, che si franca l'anni e i secoli. Bravo. Prima piazza Eludino, l'Udino, semplici e belu che si ritrova in corti casana, Fatumata, o più dato ai Vemini. E no, o più dato è Awa i nomi più dati di 2000 a noi. Ci ulia trova nomi gofi, bon, un cinémica n'è hein. Eh? A presto!